Boom. silly bubble like fire Their silly bubble turns me down Don't feed them controlling Spinning my minutes of the world Hasn't it vai crescer. Vai crescer. As pessoas que abdicaram estão mandando ele pela sua I can do. Yeah!